皆さん、こんにちは。私は、陳光中です。今年、二十四歳です。ネアンから来ました。これから、自分のスピーチをさせていただきます。今の仕事について考えたことがあるでしょうか今の仕事は好きですか満足ですか 現在、好きな専門を勉強していない人が多くて、勉強した専門の通りに仕事していない人もいるんです。それで、仕事はつまらなくなって、いいアイデアが出られなく、頑張る気持ちもありません。どうしてそんなになるですかどうすればいいですか次に even no iken o mình chữ no be sa se te itarakemat hito chữ me wa jiu jong sai kara jiu ha sai ma ne no ga kuse wa sukina shigoto ga jibun wa mada wa karimasen desu kara ga kuse no toki kara jiu me wa nan det ka surai shita shigoto wa nan det ka jibun de shirabe nakereba narimasen 2つ目はここを卒業してから大学で好きな学学科を勉強することですそして大学を卒業してから好きな仕事をしたら仕事も面白くなって生活も楽しくなって人生の意味もあるでしょう3つ目は ご利用心がつも自分の子に学ぶ学科や将来の仕事などを聞いてアドバイスをして応援することです学校からも生徒の希望に聞くためにミーティングミーティング開くことですその上で私の個人的な意見です皆さんはどう思うんですか 他の意見があれば教えてください以上です皆さんに聞いていただきどうもありがとうございました